machen jetzt weiter mit Trigonometrie und diese Aufgabe jetzt hier bitte lesen und zu lösen versuchen. Und schauen wir jetzt dann gleich, wie das funktioniert und was ist gegeben, was ist gefragt zunächst einmal. Diese Seite EH gegeben ist AH, AE und diese beiden Winkel. Also das bedeutet, mit diesen beiden Winkeln können wir den Winkel dazwischen da berechnen. Das ist Alpha minus Beta. Und da ist die Seite und die Seite und der Winkel dazwischen gegeben und das, wenn zwei Seiten dazwischen, ähm, der Winkel dazwischen gegeben sind, dann müssen wir an äh, den Cosinus denken, also dieses hier. Und da wo a ist, kann man ae oder ah schreiben und da wo b ist, auch eines von beiden, das andere von beiden und Cosinus des Winkels dazwischen, in diesem Fall ist der Winkel dazwischen Alpha minus Beta. Dadurch bekommt man halt diese Formel. Also entsprechend hier, wie das man auch in einem Lösungs-, also nicht Lösungs-, in einem Formelheft finden kann, diese Formel, ja, da kann man so einfach die richtige äh, äh, Symbole einsetzen. Ja. Ne. Für eines von A und B das AH, das andere das AE und so weiter und so fort. Cosinus Alpha minus Beta. Genau, und so ist der erste Teil schon fertig. Nicht ganz, also vielleicht ist gefragt, dass man so ganz genau das EH, also das Gefragte, allein schreibt oder Quadrat. Das bedeutet, der Rest wird mit der Wurzel da sein. Also die Gegenrechnung vom Quadrat ist ja die Wurzel vom Ganzen auf der anderen Seite. Und was dann kommt danach dazu? Da sind Alpha und Beta gegeben, als auch diese Seite jetzt hier, AF, das hier. Und gefragt ist diese Seite hier, merkwürdig, wie können wir das noch machen? Das ist auch überhaupt nicht so schwer. Äh, ja, okay, ein bisschen ist es schon, aber <laughs> ich meine, wenn man jetzt die Lösung sieht, sieht wird es klar sein, ja. Man muss einfach an die Lösung selber denken bei der Prüfung, aber das muss man halt dann üben, ja. Also nochmal versuchen dann nach dem Video das zu machen. Ja? Und jetzt hier, also das ist gegeben. Mit Hilfe von diesem Winkel jetzt hier, das ist die Ankathete, das ist die Gegenkathete von Alpha. Ja? Gegenkathete durch Ankathete ist der Tangens. Mit Umformen kann man auch das EF berechnen, die Gegenkathete. Wenn das AF schon gegeben ist, ist ja 48. Und entsprechend in diesem Dreieck kann man mit Hilfe des Tangens von Beta diese Länge berechnen, also die Gegenkathete von Beta. Und dadurch kann man durch eine einfache Differenz dann auch diese Länge, die gefragte Länge, berechnen. Machen wir es gleich. Also wir sehen hier die entsprechenden Formeln und die Umformung. Tangens von Alpha ist EF durch AF, also äh, das bedeutet EF äh, ist AF mal Tangens von Alpha und Tangens von Beta ist halt HF Tangens von Beta ist Gegenkathete durch Ankathete, AF durch HF durch AF. Das bedeutet HF ist dieses AF mal Tangens von Beta und das kann man dann mit GeoGebra berechnen. Also das sehen wir jetzt hier, EF ist AF, das ist 48 Längeneinheiten, mal Tangens von Alpha, also von 64 Grad das ist äh, 98,41 Einheiten und H11 ist A11, also 48 mal Tangens von Beta, also von 43 Grad und das ist ja dann 44,76 Längeneinheiten, also die Differenz der beiden ist 98,41 minus 44,76, also 53,65 Einheiten und somit haben wir EH berechnet. Danke sehr.